Բարև ձեզ։ Ուրեմն կան database-ներ, որոնք որ համարվում են graph database։ Այդ ցանկի մեջ մտնում են Allegro graph-ը, Enzo graph-ը եւ Neo4j-ը։ Այս տիպի database-ները պահում են ինֆորմացիան իրենց մեջ որպես կողմնորոշված graph, որը բաղկացած է կետերից կամ գագաթներից, որոնք որ նաև կարող են հղեն դեպի ուրիշ գագաթներ կողերով։ Եկեք պատկերացնենք, որ մեր բազայի մեջ պահում ենք ինֆորմացիա կինոների մասին այնց որ ամեն կինոյի մասին միգուցե պահում ենք իր անունը, երբ են նկարվել, ինչ որ տես մի բան։ Նաև կան մարտիկ։ Մարտիկ կարող են լինել ինչ որ կինոների մեջ որպես դերասան, ինչ որ կինոների մեջ որպես ռեժիսոր, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք մոդելավորենք մոտավորապես այսպես։ Օրինակ սա Keanu Reeves-ն է, ով Եվ սա էլ կինո է, կոչվում է Devil's Advocate։ Լավ, մի քիչ ավելի հայտնի կինո է վերցնենք, The Matrix Reloaded, հա, սա Matrix Reloaded-ն է։ Եվ ինչ որ կապ կա Keanu Reeves-ի եւ Matrix Reloaded-ի մեջ եւ կապը, կողը, սա այս կողը որոշում է այդ կապը։ Եվ ինքը ասում է, որ կապը ինչ է, որ ինքը ուրեմն acted in, այսինքն դերասանություն է արել Matrix Reloaded-ի մեջ։ Ամ եւ այսպես մենք կարող ենք ոնց որ հղումներով, այսպիսի ոնց որ կողերով որոշել ամեն գագաթը, ամեն օբյեկտը իրար հետ ինչ կապ ունի, ինչ հարաբերություններ ունի իրար հետ։ Okay, սենց կարելի է պատկերացնել գրաֆ։ Հիմա այս տիպի database-ներ ունեն լեզուներ, որովհետեւ մենք կարող կարողանանք տանք բարդ հարցեր, օրինակ, տուր ինձ բոլոր ռեժիսորների անունները, որոնք որ աշխատել են այն կինոների վրա, որտեղ որ չգիտեմ, Կիանո Ռիվզը եղել է դերասան։ Այն հա, ինչ որ տենց խառը հարցեր, որտեղ որ պետք է բազմաթիվ գագաթներ եւ կողեր ուսումնասիրել, որպեսզի ստանալ պատասխանը, կան երկու հայտնի լեզուներ՝ Sparkle եւ Cipher։ Sparkle-ը հիմնականում օգտագործվում է Anzography եւ Allegography մեջ, Cipher-ը Neo4j-ի մեջ։ Հիմա եկեք տեսնենք ամեն մեկը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն սա Sparkle-ն է, էլի, հա, որտեղ որ տալիս է հարց։ Ուրեմն դուր ինձ բոլոր ռեժիսորների անունները, որոնք որ աշխատել են այն կինոների մեջ, որտեղ որ Կիանո Ռիվզը եղել է դերասան։ Եկեք տեսնենք ինչպես է սա աշխատում։ Ուրեմն ամենա սկզբից where եկեք այս where block-ը ուսումնասիրենք, where, այսինքն որտեղ որ, հա։ Տեսնենք ինչ է սա ասում։ Ուրեմն սա ստեղծում է մի հատ փոփոխական Keanu եւ ասում է RDF type person, type, այսինքն ինչ տիպի object ենք մենք գտնում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք Kiano փոփոխականի մեջ դնում ենք բոլոր այն օբյեկտները, որոնք որ մարտիկ են։ Այսինքն, հեսա Kiano փոփոխականի մեջ պատկերացրեք հիմա լծվեց մի հատ մեծ ցուցակ բոլոր մարդկանց, okay։ Հետո այս երկրորդ տողը ասում է, okay, հիմա այդ ցուցակը ֆիլտրացրու միայն այն մարդկանց, որտեղ որոնց անունը Keanu Reeves է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ցուցակը, որ սկսում է բոլոր մարդկանցից, ֆիլտրացվում է եւ բերում է միայն այն վիճակին, որտեղ որ այս օբյեկտի մեջ կա name Keanu Reeves, այսինքն name-ը Keanu Reeves-ը։ Okay, պատկերացեցիք։ Հետո այս երրորդ տողը ասում է, okay, իսկ հիմա քթիր ամեն ինչ ինչ որ կինո է։ Եվ Keanu movie փոփոխականի մեջ մենք ստանում ենք մի հատ մեծ ցուցակ, որտեղ որ կան բոլոր կինոները։ Հետո Հաջորդը ֆիլտրացնում է այդ ցուցակը դեպի միայն այնց այն կինոները, որտեղ որ կիանո փոփոխականի, այսինքն այս ցուցակի մեջի արժեքները, որը որտեղ այս պայն մենակ սա է, ունի հղում actor-ին, այսինքն դերասանություն է արել իր մեջ դեպի այն արժեքները, որոնք որ Keanu Reeves-ի movies-ի ցուցակի մեջ են։ Պատկերացեցիք, այսինքն այս ցուցակը հիմա ֆիլտրացվեց ու ընդունեց միայն այն ցուցակը, որը ունի հղում acted-ին կամ դերասանություն է արել այս ցուցակի մեջից, այսինքն այս ցուցակից դեպի այս ցուցակը պետք է լինի acted-ին հղում կապ։ Նենց որ սա ֆիլտրացվեց ու հիմա տեսնում ենք Johnny Mnemonic, Devil's Advocate, Matrix եւ այլն եւ այլն, հա, միայն այն կինոները, որտեղ որ ուրեմն Keanu Reeves-ը դերասանություն է արել։ Հետո էլի ընտրում ենք մի հատ ուրիշ փոփոխականի մեջ բոլոր մարդկանց, որոնք բոլոր մարդկանց, հա, բոլոր օբյեկտները, որոնք որ person են, մարդ են, խնդրեմ, ստեղծվեց մի փոփոխական ու մեջ մեջը կա հիմա մի հատ մեծ ցուցակ բոլոր մարդկանց, Բայց սա հիմա ասում է, օքեյ, հիմա ֆիլտրացու այդ ցուցակը միայն այն մարդկանց, որոնք որ այս ցուցակից directory-ից ունեն directed, այսինքն ռեսուրս ունե արել դեպի այն արժեքները, որոնք որ այս ցուցակի մեջ են, այս փոփոխականի մեջ են, Keanu movie։ Այսինքն այս ցուցակը պետք է ունենալ ռեժիսորության հղում դեպի այս ցուցակը։ Հենց որ այս ֆիլտրացվում է, ուստեղ մենք ստանում ենք միայն այն օբյեկտները, այն մարդկանց, որոնք որ ռեժիսոր են եղել այս ցանկի մեջի կինոների։ Լավ։ Հետո մենք ասում ենք, օքեյ, հիմա ստեղծիր մի հատ ուրիշ փոփոխական, որի մեջ լցրու անունները այդ ռեժիսորների, այս question directed, այսինքն այս օբյեկտների անունները դիր մի հատ ուրիշ փոփոխականի մեջ։ Okay, ու տեսնում եք, ստեղ որ ամբողջ օբյեկտն է, ստեղ միայն Robert Logan, Howard Dutch-ը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ ամենից հետո նոր մենք անում ենք select name, այսինքն select, այսինքն այն ինչ որ մենք ուզում ենք, որ այս հա, հարցը, այս query-ն վերադարձնի։ Եվ մենք ուզում ենք, որ ինքը վերադարձնի այն արժեքները, որոնք որ այս փոփոխականի մեջ են, այսինքն այս արժեքները։ այս Այսինքն մենք ստանում ենք այս ընդհանուր ցուցակը։ Ցուցակը բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ ռեժիսոր են եղել այն կինոներում, որտեղ որ նկարվել է Քիանո Ռիվզը։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է այդ նույն հարցը տալ cipher լեզվով, okay? Նենց որ ուրեմն առաջին հերթին ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական Քիանո եւ ասում ենք հիմա իր մեջ լցրու բոլորին, որոնք որ STP են, person, այսինքն ասում ենք բոլոր մարդկանց վեցու եւ լծու կիանոյի մեջ։ Հետևաբար ստեղծվում է մի հատ փոփոխական կիանո, որի մեջ լինում է ցուցակ բոլոր մարդկանց։ Սա ասում է հիմա ստեղծի մի հատ փոփոխական կիանո movie եւ իր մեջ լծու ամեն ինչ ինչ որ կինո է։ Ահա, խնդրեմ, ստեղ լինում են բոլոր կինոները։ Այս ընդհանուրը այս որը ասում է, օքեյ, հիմա այս ամբողջ ցուցակը որ կա, այս ամբողջ ցուցակը եւ այս ամբողջ ցուցակը որ կա, ֆիլտրացրու միայն այն ցուցակներին, այն վիճակի բեր, որպեսի այս ցուցակից դեպի այս ցուցակը լինի acted in հղում կամ կող։ Այսինքն acted in, այսինքն դերասանություն է արել իր մեջ։ Այսինքն այս ցուցակից պետք է լինի հղում դեպի այս ցուցակը, որ այս ցուցակից եղել է դերասանություն դեպի այս ցուցակը։ Okay, այնպես որ ֆիլտրացնում ենք այդ երկու ցուցակները։ Հետո որպես առանձին, հիմա մենք որոշում ենք հիմա քթիր ամեն ինչ, ինչ որ մարդ է, եւ դիր director, ռեժիսոր ցուցակի մեջ։ Եվ ահա, խնդրեմ, ստեղծում ենք մի հատ ցուցակ ռեժիսորների, որի մեջ այս պայն կան բոլոր մարդիկ։ Հետո մենք ասում ենք, օքեյ, հիմա այդ ցուցակը ֆիլտրացրու եւ բեր միայն այն վիճակի, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք որ այս ցուցակի մեջ են, ունեն directed, այսինքն ռեժիսոր կող դեպի այս ցուցակը, կինո մուվիների ցուցակը։ Այսինքն այս ցուցակը ոչ թե կլինի այլ բոլոր մարդկանց, այլ միայն այն մարդկանց, որոնք որ ունեն ռեժիսորության հղում դեպի կինոների ցուցակը։ Okay, այսինքն սա կբերի այն վիճակին, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ ստեղ են, կլինեն ռեժիսորներ, հա, մարդիկ, որոնք որ աշխատել են որպես ռեժիսոր որևէ կինոյի մեջ։ Հետո ստեղ մենք ասում ենք where, որտեղ որ, եւ ասում ենք կիան, կիանո ցուցակի, կիանո ցուցակի, այս ցուցակի անունը հավասար է Keanu Reeves։ Այսինքն, այս կիանո փոփոխականը գալիս է այս վիճակից, որտեղ որ ուղակի մարտիկ են, որոնք որ դերասանություն են արել, դեպի այն մարտիկ, որոնք որ դերասանություն են արել, ում անունը Քիանո է։ Եվ քանի որ սա ֆիլտրացվում է, ինքը նաև օրենքները փոխում է, որտեղ հիմա մեզ պետք է մարտիկ, որոնք որ այս ցուցակից ունեն acted in, այսինքն խաղացել են Keanu movie-ի մեջ, հետեւաբար էսա ֆիլտրացվում։ Եվ նույնպես, քանի որ սա է ֆիլտրացվում, հղումը directed directory դեպի կինոյի նույնպես ֆիլտրացվում է եւ այս ցուցակն էլ է ֆիլտրացվում։ Այսինքն ստացվում ենք հիմա, որպեսի օրենքները պահպանենք, մարդիկ, որոնք որ բոլոր մարդիկ, որոնք որ ունեն ժրշորության գործողություն կինոների մեջ եւ ստեղ ցույց ենք տալիս միայն այն կինոները, որտեղ որ խաղացել է այն մարդիկ, ում անունը Keanu Reeves է։ Պատկերացեցիք, այսինքն բոլոր ցուցակները ֆիլտրացվեցին։ Եվ հետո այդ ամենից հետո մենք վերադարձնում ենք, մեր query-ն մեզ վերադարձնում է այս ցուցակի, այս ցուցակի ռեժիսորների անունները։ Այսպես։ Հետևաբար մեզ այս ամբողջ query-ն վերադարձնում է ընդհանուր ցուցակը բոլոր մարդկանց, որոնք որ ռեժիսորություն են արել ին կինոների մեջ, որտեղ որ խաղացել է Keanu Reeves ունեցող մարդը։ Եկեք ուսումնասիրենք Neo4j database-ը, ինչպես կարելի է նրան քաշել, տեղադրել, օգտագործել եւ իհարկե նրա հետ շփվել եւ նրան կիրառել Node.js-ի միջոցով։ Ուրեմն առաջին հերթին մենք պետք է քաշենք Neo4j-ը, հենց որ գնում ենք neo4j.com/download, կլիկենք անում download։ Եվ սա բերում է ուրեմն մի հատ ֆորմա մենք պետքա լրացնենք մեր տվյալներով, եւ հետո սխմում ենք download desktop կստեղծվի ձեզ համար մի հատ sense երկար բարակ տեքստ, մի հատ բանալի, որը անհրաժեշտ է ունենալ, երբ մենք տեղադրում ենք Neo4j-ը մեր համակարգի վրա, դա ոնց որ ակտիվացնելու համար է, հա, Neo4j-ին։ Քայլերը մնացած բավականին հեշտ են, որովհետև կա ծրագիր, հա, երբ որ կլիկ եք անում, բաց կբացվի պատոհան ու ծրագիր, որը ձեզ կօգնի ուրեմն տեղադրել Neo4j-ը ձեր համակարգի վրա, բայց եթե ուզում եք հետևել քայլ առ քայլ, Ստեղ եթե կլիկանեք installation video, video կա, որը քայլարքայլ ցույց է տալիս ինչպես այդ ամեն ինչը կարող է անել։ Ինքը բավական պարզ է, ամենակարևորը նա է, որ այս բանալին պետք է ինչ որ մի բա paste անեք այդ պատոհանի մեջ, որպեսզի ինքը թույլ տա, որ առաջ գնաք։ Տեղադրելուց հետո բացեք Neo4j desktop-ը եւ կտեսնեք sense մի պատոհան մոտավորապես, ստեղ project-ներն են, այսինքն պապկաներն են, որի մեջ կարելի է պահել տարբեր ֆայլեր, մեր query-ները օրինակ կարող ենք պահենք որպես ֆայլեր առանձին, որ չմոռանանք օրինակ, եւ DBMS-ներ, DBMS database management system database management system-ը, այդ ընդհանուր համակարգն է, որը ոնց որ մենք խոդի ենք գցում, որը աշխատացնում է database-ը եւ հնարավորություն է տալիս իր հետ շփվել, ինֆորմացիա ապահել իր մեջ, ստանալ եւ այլն։ Տեսնում եք, որ այս օրինակի մեջ արդեն ես ունեմ մի հատ, բայց եկեք ստեղծենք մի հատ նոր DBMS, նենց որ անում ենք add local DBMS, տալիս ենք ինչ որ անում, դե թող լինի GraphDB-ը, ինչու՞ չէ, բայց այստեղ ուզում եք հոպար գրեք, ուզում եք ինչ։ Password-ի մեջ պետք է ինչ-որ parol գնեք, եկեք գրենք foobar։ Ինչ-որ parol կապ չունի։ Ստեղծում ենք նրան եւ որոշ ժամանակ հետո նա ստեղծվում է, հիմա եկեք իրան միացնենք, այնց որ click եք անում start։ Start, ոնց որ խոդի ակցում իրեն։ Հիմա նա աշխատում է, հիմա եկեք բացենք browser-ը, Neo4j browser-ը, որպեսզի կարողանանք հրամաններ ուղարկենք, որ ինչ որ ինֆորմացիա ավելացնենք, ինֆորմացիա ստանանք եւ այլն։ Հենց որ click ենք անում open եւ դա կբացի մի հատ այսպեսի պատոհան։ Ուրեմն այստեղ մենք կարող ենք գրենք հրամաններ, okay։ Հենց որ նախև աճ եկեք ավելացնենք ինֆորմացիա մեր database-ի մեջ։ Հենց որ գրում ենք create, ստեղծիր Ուրեմն ինչ ենք ստեղծում։ Եկեք ստեղծենք ուրեմն մի հատ մարդ։ Okay, սա նշանակում է, որ մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր մարդ, որը ուրեմն ունի հետևյալ ինֆորմացիա իր մեջ, ուրեմն object ենք բացում, եւ ստեղ ասում ենք, որ անունը թող լինի, չգիտեմ, Joe, այլ ինչ ինֆորմացիա, տարիքը թող լինի, ասենք, չգիտեմ, 29 Դե ինչ ինֆորմացիա ուզենք, կարող ենք հենց երկարբարակ ավելացնենք, օրինակ էլ ինչ hair color, հա, մազերի գույնը brown, հա, ինչ որ sense մի բան։ Okay, այսքանը։ Հիմա եկեք ավելացնենք նրան։ Okay, հիմա ոնց որ այդ object-ը, որը մարդ է, որը ունի իր մեջ անուն, տարիք եւ մազի գույն, հիմա մեր database-ի մեջ է։ Հիմա մենք կարող ենք գտնենք նրան, հենց որ անում ենք match cipher գրելով, ուրեմն ստեղծում ենք փոփոխական p, ասում ենք քթիր բոլոր մարդկանց Գիտեք ինչ, քթիր բոլոր մարդկանց։ Այդ այդքանը հերիք է։ Հիմա return, հիմա միջոցը սա մեն ինչ է, return-ը, այս match-ը կարող ենք փոքր հատառով էլ գրել, բայց հիմնականում ընդունված է, որ երբ որ ոնց որ հրամաններ ենք տալիս, գրում ենք մեծատար տառերով։ Ուղղակի տենց տենց է ընդունված, նենց որ return-ը կգրենք return return ենք անում p, այսինքն n ցուցակը, որը կլինի այս փոփոխականի մեջ։ Սա աշխատացնում ենք եւ ստանում ենք Joe, հեսա Joe-ն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, երբ որ ուրեմն մուկը վրան են պահում աջ կողմից, տեսնում ենք իր ինֆորմացիան, հա, տարիքը եւ այլն եւ այլն, եւ նաեւ կա ID, տեսակ ID։ Դա ոնց որ իր բանալին է, որը ավտոմատիկ ոնց որ Neo4j-ը ստեղծում է։ Մենք նաեւ կարող ենք տեսնենք արդյունքը մեր հարցի table-ի մեջ, այսպես տեքստային իրավիճակով, հա, որ p փոփոխականից մենք ստացանք այս օբյեկտը, որի մեջ կա name, hair color, age եւ այլն, եւ կարող ենք ոնց որ ավելի ցածր մակարդակի տեսնենք ոնց որ ինչ query գնաց, ոնց որ դարձավ նա եւ այլն եւ այլն։ Բայց կարճացած տեսնում ենք, որ մենք ավելացեցինք Joe մեր database-ին։ Հիմա եկեք ավելացնենք ավելի կոմպլեքս ինֆորմացիա։ Նայեք ստեղ։ Wow ամենաագին բան եմ ստեղ paste արել, բայց իրականում այս ինֆորմացիան շատ պարզ է։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Նույն ձևի ինչպես որ join ստեղծեցինք, ստեղծում ենք մի հատ նոր մարդ, բայց ուշադրություն դարձրեք, որ ստեղ ստեղծում եմ մի հատ փոփոխական։ Այդ ստեղծած օբյեկտը ստեղծվելուց հետո կմտնի այդ փոփոխականի մեջ։ Okay։ Նենց որ մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր օբյեկտ, որը կլինի person, մարդ, որը կունենա անուն from, որտեղից է նա եւ տարիք, հա, Եվ այդ ամենը, երբ որ ես ստեղծեմ Emily մասին, այդ Emily ինֆորմացիան, այդ օբյեկտը կմտնի P1-ի մեջ։ Նույնպես ես ստեղծում եմ Խաչատուրի մասին ինֆորմացիա, Mike-ի մասին եւ Ben-ի մասին, okay։ Հետո ես ստեղծում եմ ինֆորմացիա ընկերությունների մասին։ Օրինակ, ստեղ ստեղծում եմ մի հատ նոր object create, ստեղծում եմ մի հատ նոր object, որը կլինի company, ընկերություն, որը իր մեջ կունենա անուն, ասենք Google, ու այդ object-ը, այդ Google object-ը մենք մտցնում ենք C1 փոփոխականի մեջ, okay? Նույնպես անում ենք Amazon-ի եւ Facebook-ի համար։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ես ուզում եմ ստեղծեմ կողեր, հա, որպեսի հղում հաստատեմ մարդկանց եւ ընկերությունների մեջ։ Եվ նաեւ նույնպես ստեղծեմ հղումներ մարդկանց իրար իրար մեջ։ Օրինակ, ով գիտի ում, Սա ասում է, որ P1-ը, այսինքն սա, Emil-ը, knows ճանաչում է P2-ին, Խաչատուրին, okay? Այսինքն սա կստեղծի այդ երկու ուրեմն գագաթներից մեջտեղը մի հատ կող, որը կորոշի, որ կա sense հարաբերություն, որ այս մարդը այս մարդուն ճանաչում է, գիտի։ Լավ։ Դենց որ մենք ասում ենք create, այսինքն ստեղծում ենք IS կողը, knows կողը նույնպես ասում ենք, որ P2-ն է ճանաչում է P3-ին, P2-ը դա Խաչատուրն է, P3-ը Մայքն է, այսինքն Էմիլը ճանաչում է Խաչատուրին, Խաչատուրը ճանաչում է Մայքին, եւ այլն եւ այլն։ Եվ սենց ոնց որ ստեղծում ենք տարբեր հղումներ, տարբեր այդ գագաթների մեջտեղը։ Նաև մենք ավելացնում ենք, որ կան ընկերություններ, չէ՞, այս ընկերությունները C1, C2, C3, ասում ենք, որ այս C1-ի մեջ աշխատում է employee, հա, ցուցակ ենք ստեղծում C1-ից, ասում ենք, այս C1-ը ունի հղում աշխատող դեպի P1։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ C1-ը քանի որ Google-ն է, P1-ը քանի որ Emil-ն է, դա ասում է, որ ուրեմն Google-ում աշխատում է Emil-ը, հա? Google-ում աշխատում է Emil-ը։ Okay։ Եթե նկատել եք, այս տիպի ձևը գրելու շատ նման է Անենց ինչպես մենք խոսում ենք, հա, մենք ասում ենք գոյություն ունի մարդ, ում անունը Էմիլ է, գոյություն ունի մարդ, ում անունը Խաչատուր է եւ այլն, գոյություն ունի ընկերություն, որի անունը Google է, հա, դες եկաբարակ պատմում ենք, հետո ասում ենք եւ P1-ը, այսինքն Էմիլը, ճանաչում է Խաչատուրին։ Խաչատուրը նույնպես ճանաչում է P3-ին, Mike-ին, հա, եւ այլն եւ այլն։ Հետո ասում ենք Google-ում, ա, P1-ին, Google-ում աշխատում է Էմիլը, P1-ը, եւ այլն եւ այլն։ Ուսենց ոնց որ պատմություններ ենք պատմում, օքեյ։ Եկեք աշխատացնենք սա։ Եվ ստեղծեցին ուրեմն 7 գագաթներ եւ 7 նաեւ բաներ, կողեր, հա։ Ու լիքը տարբեր ինֆորմացիա կարճ ասած ավելացավ մեր համակարգի մեջ Հիմա գիտեք ինչ, եկեք տեսնենք ամեն ինչ ինչ որ այս բանին մեր բազայում կա։ Այսինքն կլինի Joan, Եվ բոլոր այդ ինֆորմացիան, որ մենք նոր ավելացրեցինք, նայեք ոնց ենք անում։ Match ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական p եւ այդքան բան, ոչ մի ուրիշ բան չենք ասում, ասում ենք return p։ Այսինքն վերադարձու հիմա բոլոր այդ փոփոխականները, այսինքն մենք p-ի մեջ հիմա լցնում ենք բոլոր օբյեկտները։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, մենք տեսնում ենք այն ամեն ինչի, ինչ որ մենք ավելացեցինք, այսինքն այս մեր John-ը, այդ առաջին օբյեկտը, որ մենք ավելացեցինք, Բենը, Մայքը Խաչատուրը եւ Էմիլը, որոնք որ եթե հիշում եք Էմիլը Խաչատուրին էր ճանաչում, Խաչատուրը Մայքին էր ճանաչում եւ այլն եւ ով որտեղ աշխատում են, հա, այսինքն ցեղ տեսնում ենք որ Facebook-ում կան Բենը ու Մայքը, ուրեմն Amazon-ում կա Խաչատուրը եւ ստեղ ուրեմն Google-ում աշխատում է Էմիլը, okay? Սա ընդհանուր ինֆորմացիան է։ Որպեսզի մենք սկսենք ավելի հետաքրքիր, ավելի կոմպլեքս հարցեր տանք, մեզ պետք է շատ ավելի շատ ինֆորմացիա, data, նենց որ եկեք սենց անենք, անջատենք կամ փակենք այս պատուհանը եւ ստեղ ուրեմն կա մի հատ արդեն file, որի մեջ կա cipher, այսինքն մի հատ query, որը լիքը create-ներ ունի իր մեջ ու ինքը կտեղադրի լիքը ինֆորմացիա կինոների մասին, հենց որ եկեք նրան բացենք Հեսա, ինքը լիքը խառը-խառը create create create create-ներ անում, այսինքն ստեղծում է մարդկանց, ստեղծում է ուրեմն կինոներ, հղումներ է ստեղծում իրար մեջ, ասենք որ մարդը որ կինոների մեջ է խաղացել, կամ դերասանություն արել, կամ ռեժիսորություն արել, եւ այլն եւ այլն։ Եկեք աշխատացնենք նրան։ Եվ okay, հիմա աշխատացրեցինք, հիմա եկեք տեսնենք ոնց որ մեր database-ի վիճակը, նենց որ եկեք գրենք match p return p։ Էլի, սա ասում է ոնց որ քթիր ամեն ինչ տեղադրիր p փոփոխականի մեջ, ինչի ամեն ինչ, որտեվ չենք նշել ինչ տիպի ինֆորմացիա է, ոչ մի where չենք ասել, որտեղ որ, որ ֆիլտրացնենք եւ ասում ենք ամեն ինչ։ Լցրու այս p-ի մեջ ու տենց ու վերադարձրու։ Հենց որ եկեք տեսնենք, ուա, այս ահագին է, հենց որ եկեք մի քիչ zoom out անենք, Okay։ Ուրեմն այս այն ինֆորմացիան է, որ մենք տեղադրեցինք մարդկանց, այն Emily մասին Google-ի եւ այլն, դա էս է ոնց որ Այս էլ ինչպես տեսնում եք, լիքը ինֆորմացիան է կինոների մասին, հենց որ եկեք մի քիչ zoom in անենք։ Ամ օրինակ, ստեղ The Green Mile, հա, կա Tom Hanks-ը, եկեք մի քիչ մոտիկացնեմ, որ ավելի բարձ լինի։ Օրինակ The Green Mile, հա, սա է Tom Hanks-ն է, հա, եւ ինչպես տեսնում եք, acted in հղում կա, այսինքն դերասանություն է արել Tom Hanks-ը, green mile-ի մեջ, հա, այս հղումը մեզ դա է ասում։ Ու սենց լիքը կարճ ասած տենց տարբեր հարաբերություններ կան, այսինքն հղումներ կան, այսինքն կողեր կան, այս տարբեր գագաթներից ամեն գագաթը մի հատ օբյեկտ է, թե դա մարդ է, թե դա կինո է, okay։ Հիմա եկեք սկսենք հարցեր տալ։ Եկեք նորից հարց տանք։ Դուր ինձ բոլոր մարդկան, բոլոր ռեժիսորների անունները, որոնք որ աշխատել են այն կինոներում, որտեղ որ նկարահանվել է Keanu Reeves-ը։ Ուրեմն նախ եկեք գտնենք բոլոր մարդկանց եւ վերադասնենք։ Ուրեմն ասում ենք match um p որը մարդ է, չէ՞։ Եվ վերադասում ենք բոլոր p-երը։ Այսինքն բոլոր մարդկանց վերցնում ենք, ամ բոլոր օբյեկտները, որոնք որ մարդ են, դնում ենք ուրեմն այս p փոփականի մեջ եւ վերադասում ենք նրան։ Սա եթե աշխատացնենք, տեսնում ենք, ստեղ հիմա լիքը մարդ կա, չէ՞։ Այսա։ Բոլոր մարդիկ, որոնք որ մեր համակարգում հիմա կան։ Մենք կարող ենք շարունակենք մեր եղած քոին փոխելը, ուղղակի իր վրա կլիկ անելով։ Հիմա մենք կարող ենք շարունակենք իրեն իր վրա աշխատել, նենց որ հիմա եկեք ավելացնենք մի հատ where, որտեղ որ ուրեմն p անունը թող լինի Keanu Reeves, okay? Հիմա սա եթե աշխատացնենք, սա եթե աշխատացնենք, կստանանք Keanu Reeves, okay? Այսինքն մենք գտնում ենք բոլոր մարդկանց տնում ենք p մեջ, հետո այդ այդ P այդ ցուցակի մարդկանց ֆիլտրացնում ենք միայն այն մարդկանց, որոնց անունը Keanu Reeves է, եւ վերադասում ենք, հետեւաբար ստանում ենք այս օբյեկտը։ Հիմա եկեք գտնենք այն կինոները, որտեղ որ նա խաղացել է։ Հենց որ ասում ենք ուրեմն որտեղ որ նա խաղացել է, acted in եւ հղումը դեպի S կողմը գալիս, հա, իմիջիալոց մենք կարող ենք նաեւ հակառակ կողմ, այսինքն եթե հղում կա դեպի Keanu Reeves, մենք կարող ենք հղումը ստեղծենք դեպի n կողմ, հա, հակառակ կողմը։ Այսինքն մենք կարող ենք նաև sense անենք, նայեք։ sense։ Okay, նայած ոնց որ այդ կողը որտեղից որտեղ է գնում։ Բայց այս սպարագայում եկեք ուրեմն sense անենք, որովհետև ուրեմն մարդուց է գնում acted in դեպի կինո, եւ ստեղ ընտրում ենք ուրեմն movie m movie, ահա, ինչու՞ չէ։ Այսինքն մենք ստեղ ունենք բոլոր մարդկանց, որոնք որ խաղացել են կինոների մեջ, եւ ստեղ ֆիլտրացնում ենք այդ մարդկանց, հետեւաբար նաեւ այն կինոները, որոնց մեջ իրենք խաղացել են։ Նենց որ եկեք ստեղ ընտրենք բոլոր կինոները, որը որտեղ որի մեջ խաղացել է Քիանոն։ Նենց որ եկեք սա աշխատացնենք։ Հա, խնդրեմ։ Մենք նաեւ կարող ենք ընտրենք եւ կինոները, եւ հենց Քիանոին։ Նենց որ եթե sense անենք, մենք այստեղ կտեսնենք միացնես մի բան, այսինքն այս կիանոնը, այս կինոներն են, այս էլ ակտերին հղումն է, որը ոնց որ որոշումը ինչ կապ ունի կիանոն այդ ուրիշ գագաթների հետ, այս գագաթը այս գագաթի հետ, օրինակ։ Իսկ հիմա եկեք ընտրենք ռեժիսորներին, որոնք որ աշխատել են այս կինոների վրա, նենց որ անում ենք, ուրեմն ընտրում ենք բոլոր մարդկանց, եկեք ռեժիսորներին ասենք P2, ուրեմն ընտրում ենք բոլոր մարդկանց, որոնք որ ուրեմն որ, ռեժիսորություն են արել, ոպ, այս մի րոպե, ռեժիսորություն են արել, ահա, այս կինոների մեջ, չէ, նենց որ այս կինոների մեջ, նենց որ, ու և եկեք ուրեմն ընտրենք նրանց, նենց որ եկեք ընտրենք, գիտեք ինչ, եկեք ամեն ինչ ընտրենք, համ ուրեմն կիանոին ընտրենք, համ կինոին ընտրենք, համ ռեժիսորներին, P2, այս ամենը եթե աշխատացնենք, մենք կտեսնենք միած սենց պատկեր, այսինքն սա կիանոն է, բոլոր կինոները, որի մեջ ինքը խաղացել է, եւ ամեն կինոյի համար իր համապատասխան ռեժիսորը իրանց հղումներով, հա, իրանց կողերով։ Այդքան, իսկ եթե ուզում ենք ընտրենք ուղակի, ասենք, ռեժիսորների անունները, կարող ենք սենց անենք P2, այսինքն ոչ թե օբյեկտներն ենք ընտրում, այլ հենց անունները, հենց տեքստը, get name, այս ժամանակ, եթե աշխատացնենք, մենք կստանանք հենց անունները։ Ինչի գրաֆային բան չենք տեսնում, որովհետև օբյեկտներ չեն, որ գրաֆային ինչ որ բան, ընդհանրապես տեքստերի ցուցակա։ Հետևաբար տեսնում ենք անունները բոլոր ռեժիսորների, որոնք որ գործ են արել կիանոյի կինոյում։ Հիմա ասենք թե կա մի քանի հատ Keanu Reeves, մի րոպե, հենց մի հատ եկեք sense անենք մի րոպե, P2, P եւ M, մի հատ էլ LS մեկը աշխատացնենք։ Հիմա նայեք, Խնդիրը ինչում է, որ ստեղ մենք ֆիլտրացնում ենք Keanu Reeves-ի անունով, բայց ասենք թե ֆիլտրացնում ենք ինչ-որ ավելի, չգիտեմ, John Johnson անունով, որտեղ որ կարող է, չգիտեմ, 100-ից ավել մարդ լինի այդ անունով, հա։ Անունով ֆիլտրացնելը միգուցե օպտիմալ չի, միգուցե ուզում ենք հենց Keanu Reeves-ին, հենց այդ օբյեկտին ընտրենք։ Այդ ժամանակ կարող ենք իրան ընտրենք օգտագործելով իր ID-ն։ Տեսնում եք, սա արջի վրա Keanu Reeves-ը ունի ID 9։ Հենց որ մենք կարող ենք ստեղ անենք sense ID P, այսինքն PE ID-ն պետք է որ լինի 9 okay սա եթե աշխատ, աշխատացնենք կտեսնենք նույն պատկերը ինչու բայց այս անգամ մենք ընտրում ենք կոնկրետ այդ օբյեկտին okay ոչ թե անունով որը կարող է այդ անունով լիքը մարդ լինի հա այլ կոնկրետ ID-ով բանալիով որը մի մի հատ օբյեկտ կա ունե որ ունի այդ բանալիով այդ ID-ով արժեք մենք ընտրում ենք կոնկրետ head ID-ով այդ օբյեկտին եւ ըստ իրեն որոշում ենք բոլոր կինոները, ռեժիսորները եւ այլն եւ այլն այդ ամբողջ կապը ստեղծում ենք եւ վերադասնում ենք։ Որպեսզի օգտագործենք Neo4j-ը Node.js-ից, նախ եւ առաջ պետք է քաշենք ուրեմն uh, Neo4j driver module-ը։ Okay, հիմա որ արդեն տեղադրեցինք module-ը, նախ եւ առաջ մեզ պետք է ուրեմն import անել Neo4j module-ը։ Հետո կանչել Neo4j.driver որպեսի ոնց որ կապ հաստատենք database-ի հետ։ Ասում ենք որտեղ է մեր database-ը եւ username parole, այսինքն SVM parole-ն է, որ DBMS երբ որ նոր ստեղծեցինք, գրեցինք, սա էլ ոնց որ default օգտագործողն է այս database-ի։ Սարվում է դրա համար, որ ուրիշը հանգած մեր database-ին չկպնի ու սկսի ինչ որ վատ բաներ անել հետո ինչ ենք անում։ Ուրեմն մեզ պետք է որ քանի որ մենք ստեղծում ենք այդ կապը database-ի հետ, վերջում պետք է փակել, նենց որ ավելացնում ենք ուրեմն process-ին event handler-ներ, որպեսզի երբ որ մեր process-ը մեր ոնց որ node server-ը անջատվի, այդ ժամանակ կանչվի այս ֆունկցիան, որտեղ որ մենք կանենք driver.close եւ կանենք process.exit, որ հարթ ամեն ինչ անջատվի։ Հենց որ այսինքն սա կապն է հաստատում, սա մաքրում է կապը, անջատում է։ Հետո, ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք արդեն շփվենք իր հետ, մենք անում ենք driver.session, որոշում ենք որ database-ին ենք կպնելու, սա ոնց որ database-ի անունն է, եւ ուրեմն նայեք, ստեղ ասում ենք default access mode, այսինքն ոնց ենք իր հետ շփվելու եթե փոխելու ենք ինչ-որ բան բազայի մեջ, արժի արժի դնել neo4j դասաշն dot write։ Եթե ընդհանրը կարդալու ենք, այդ ժամանակ write-ի տեղը կգնենք read։ Այդանից հետո արդեն կարող ենք անենք հետևյալը։ Նայեք session.run, այսինքն session-ին ասում ենք, okay, հիմա աշխատացրու եւ իրեն փոխանցում ենք տեքստային ինչ որ մի query, ինչ որ cipher text Կոնկրետ այս օրինակում մենք անում ենք create, այսինքն ստեղծում ենք մի հատ նոր մարդ, որը կունենա անուն, բայց արժեք ստեղ չկա։ Մենք միշտ պահում ենք արժեքը առանձին, երբ որ քորիներ ենք աշխատացնում կոդից, արժեքները միշտ առանձին ենք փոխանցում։ Այսինքն ստեղ անում ենք dollar name param, հետո փոխանցում ենք object, որը որտեղ որ ասում ենք name param-ը ինչ պետք է լինի։ Պետք է լինի James, James text-ը մենք ասում, այսինքն մենք ստեղծում ենք մարդու անունը James-ը եւ վերադարձնում ենք անունը, okay? then, այսինքն երբ որ հոստումը ավարտվում է, մենք ռեկորդներով, այսինքն վերադարձրած ցուցակով զանգվածով պատտվում ենք եւ name-ի փոփոխականի արժեքը տպում ենք էկրանի վրա։ Այսինքն էս եթե ամեն ինչ աշխատի, մենք պետք է որ ստեղծենք մի հատ նոր object, որի անունը կլինի James եւ հետո տպում ենք այդ անունը, որը կլինի James, չէ՞ եթե ինչ-որ բան սխալ լինի, կտպենք error, ամենավերջում բայց, երբ որ այս ամեն ինչը անենք, մենք ասենք session.close, այսինքն ստեղ մենք ստեղծում ենք session-ը, ստեղ մենք ավարտում ենք session-ը, okay? Այսինքն ամեն անգամ մենք ուզում ենք ինչ-որ գործողություն անենք, մենք session ենք բացում, գործողությունները անում ենք, վերջում փակում ենք։ npm run dev Եվ տեսնում ենք, ստեղ կա James, okay, ինչպես տեսնում եք, կա James, okay, որովհետև James-ին հիմա մենք ստեղծեցինք և տպեցինք իրաննը էկրանի վրա։ Գրաֆային database-ները հիմնականում schema չունեն, այսինքն ֆիքսված ինչ-որ ստրուկտուրա, այսինքն մենք կարող ենք իրեն օգտագործելուց դնենք տարբեր օբյեկտներ, ինչ օբյեկտ ուզում ենք կարող ենք տնենք, ինչ պարամետր կամ արժեքներ ուզենանք այդ օբյեկտի մեջ կարող ենք լցնենք եւ ինչ հղում ուզենանք մենք կարող ենք ստեղծենք ինքը շատ իր հետ աշխատել շատ հեշտ է մանավանդ երբ որ մենք պետք է ինչ որ հարց տալ որը ուրեմն պետք է կապել իրար հետ լիքը տարբեր ինֆորմացիա հղված ինֆորմացիա օրինակ տուր ինձ այն մարդկանց անունները, որոնք որ ընկերներ են իմ ընկերների հետ, հա, ինչ որ տենց եթե ինչ որ խառը հարց եք տալիս, որը հաշվարկելու համար պետք է կպցնել լիքը տարբեր ինֆորմացիա իրար հետ։ Այդ տիպի հարցերի համար, այդ տիպի գործողությունների համար գրաֆային database-ները շատ լավն են։ Նենց որ, բայց գիտակցեք, որ քանի որ նրանք այդքան ազատ են եւ այդքան ճկուն են, դա նաև կարող է խնդիր լինի։ Օրինակ, եթե դուք իրա մեջ սկսեք ավելացնել ինչ որ, չգիտեմ, պատկերացեք բանկային համակարգ եք գրում, եւ ավելացնում եք տվյալների մասին ինֆորմացիա եւ մի մարդու մասին ավելացնում եք իր հաշվի տվյալը որպես թիվ մյուս մարդու համար տվյալը դնում եք որպես տեքստ օրինակ ասենք թե հանգարցակի գրաֆը չի գրաֆային database-ը չի ասի հո sense չի կարելի ինքը կասի օքեյ ուզում ես դիր խնդրեմ որը հետո ապագայում հաշվարկելու ժամանակ կարող է խնդիր առաջանա եթե ձեզ պետք է database որը շատ լավ է կապեր ստեղծելու համար, հա, տարբեր ինֆորմացիայի կապեր ստեղծելու համար, որը նաև ճկուն է, այս տիպի database-ը շատ լավ է։ Նենց որ եթե օրինակ ստեղծում եք սոցիալական ցանց, որտեղ որ կան լիքը մարտիկ, լիքը event-ներ, post-եր եւ այլն եւ այլն, ու դուք ուզում եք այդ ամեն ինչը կապեք իրար հետ ու որ ինչ որ բան հասկանաք, օրինակ այս մարդուն ով ով է ճանաչում այս մարդու ընկերներին, հա, ինչ որ տենց կապեր ուզում եք ստեղծեք, գրաֆային database-ը շատ լավ է։ Ա, եթե ուզում եք ուղղակի պայեք ինֆորմացիա, հա, տարբեր բաների մասին, օրինակ պատկերացնեք, չգիտեմ, Netflix-ն եք ու դուք հետևում եք մարդ, մարդիկ ինչ կինոներ են նայում, հա, ու դուք հասկանում եք, որ ինքը այս տիպի կինոներ է նայում ու հասկանում է, որ մի րոպե այս տիպի կինոները ունեն այս տիպի կապ ուրիշ կինոների հետ, օրինակ նույն դերասանը, հա, եթե անընդհատ դուք նայում եք Կիանո Ռիվզի կինոները, ինքը հասկանում է դա, դրանով գտնում է մնացած բոլոր կինոները, որ որտեղ որ ինքը նկարվել է։ Եվ միգուցե դա է, ամենասկզբից ցույց տալիս ցանկում, երբ որ դուք նոր եք մտնում Netflix-ում, հա։ Այսինքն, երբ որ ինքը ուզում է հաշվարկի ինչ առաջարկություն տա, կամ երբ որ Amazon կամ Alibaba եք մտնում, ու իրանք առաջարկում են ինչ որ product-ներ, ինչ որ նոր բաներ, որ ձեզ կհետաքրքրի, իրանք այդ ամեն ինչը կարող են հաշվարկեն այդ կապերը ստեղծելով, հա։ Իսկ այդ կապերը սպահելու համար, այդ ինֆորմացիան ներկայացնելու համար շատ օգտակար է եւ շատ հեշտ է դա անելը գրաֆային դեյտաբեյսներով։ Հույսով եմ գրաֆային database-ները բարձ էին, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առայժմ